Felipe otra vez midiendo el ángulo de tiro, de la de a Cañola, Cañola va a sacar un fuerte disparo, no, falló. Claro, así que se me... <laughs> como no eso lo tienes que imaginar. Un tiro extra de Diego. ¡eh! ¡quintero, Quintero, Quintero! ¡Daniel, Daniel, aquí! Estamos con nuestras locutoras. Dani, coge, Dani coge el balón amarillo. <laughs> Quitero, Quitero se lo pasa a Jorge Montoya. Jorge Montoya lo tira hacia el... No, el no, gol. Pipe, Pipe, Flaquito coge el balón y lo lleva. Vamos, Pipe, carpeta 2, próximo Pipe, gol. el único flaco de carpeta 2, <laughs> sí, ¿cierto? Porque todos los demás tienen una barriguita Exacto, todos los carpetados tienen... ¿La barriguita cotizona que llaman o no? Bueno, <laughs> Cañona le ha metido mucha moral desde el principio, ahorita perdió un poquito pues como la fuerza de aquí, bien, la gente le quita el apoyo. exactamente, sí, como todos los equipos. bueno, la batalla, ya se metió Juan David Ya, está Juan David. Ya se alborotó Juan David, parece que luego se sintió un poco amenazado. Otro. ¿Qué puede hacer? Ay, pues, no, me cae que la muevo. Ay, para la Está 7-7. Bueno, ahora siguen luchando por, por mantener su camiseta los integrantes de Carpeta 1, mientras los de Carpeta 2 luchan por recuperar. Entonces, cuando Carpeta 1 se empieza a quitar la camisa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer para narrar esto? No, porque los la Como no dan premio, toca poner la camiseta. Apetados, muy bien. toma la delantera. Mientras Parece que no, les interesa la camiseta, no era esa su motivación. Y España. España. No, era un equipazo. Yo tengo una vaina que dice, pues que dice Level, nosotros... Si nosotros éramos la vaina que el éxito, <laughs> Parte, esta era la esperanza de este equipo, las solitas, todo estaba pintado en una de la cabeza de, de doping. <laughs> no, no, pero sí. No, pero mucho, no, no, jugamos muy bueno. ¿Qué tal? El que hiciera el gol ganaba, esos son los mejores partidos. Hubiéramos dicho que el que hiciera el gol de chilena, pero ganaba. <laughs> Goleador. A ver, el goleador. ¿Cuántos metió? Como tres, tres. No, fui él. Sí, ahí el A la ganan. Esto es un podcast hecho con los últimos Ahí que le quedan a uno. Para radio, o como lo diga la gente. ¿Cómo la vio, parce? Eh, que perdía quedaba. Ah. Ah. Que perdía quedaba. Sí. Sí, paga la cancha. Antes nadie murió, weón. Hoy <laughs> está la ambulancia ahorita, weón. Aquí es donde nos veamos. La mujer del Pinocho.